fuerte aplauso, fuerte el aplauso que se escuche para ellos, por supuesto, en este marco de la décima edición de Toltequinox. Traemos este espectáculo con nuestros amigos de colectivo Yautecame. Para ellos, un aplauso muy fuerte, por favor, que se escuche en este día tan especial del equinoccio de primavera. Ese aplauso fuerte que se escuche para el colectivo clama que nos acompaña este día en este gran equinoccio de primavera aquí en Tula de Allende Hidalgo. Queremos agradecerles de verdad a todos los visitantes que están aquí de otro estado, quizá de otro municipio. Muchísimas gracias por hacer que la eh, economía de la región se pueda, por supuesto, poner a flote y eso es gracias a ustedes. Gracias también a la presidencia municipal encabezada por el licenciado Manuel Hernández Vadillo que permite que estas actividades pues sean, sí, sigan siendo parte de nuestra cultura y nuestra tradición. Ellos son Colectivo Cámara.